Voilà, bonjour na ba fan nyonso ya HD Consulting TV. Eh, bino bato bolingaka vraiment ko s'abonner na HD Consulting, bo s'abonner toujours, bolandaka mingi mingi émission na bino Canal de Star. Eh, boyebi ke ba news nyonso arata rate oyo Naomi Musayi câble mère. Merci na bino nyonso derrière la caméra wana na moni Chris Lovale mobala mwindo mobala mbinga. Eh, ba chief na ngai balobi de boss héritier Kaleba motema ya Russia. Heritier balobi ye wana heritier yongo leader de leader merci na bino nyonso vraiment bopesa nga occasion ya obima na ba tv na bino sans que nasenga ba permission merci na bino nyonso madame ornela la femme du patron eh, balobi respect ebele mpo na ye merci na bino nyonso bozala vraiment branche lelo na émission na ngai bobi kaka ya actualité eza moko kaka mikolo oyo eloko nini ezolekana na réseaux sociaux mais à ma grande surprise namoni moko ya basoda oyo bapusarit adi ya la star na bino oyo boyebi incompressant aleka na tv akota mamba media oyo abengi ngai nayebi te problème eza esusu ndenge nini henri namoni obengi ngai awa ah, toza epa ya adia na ndako ya adia tosalaka émission awa bomonaka mais lelo lisusu abengi ngai nayebi te so esu likambo nini yango Olingi kaka oloba par rapport ya ba makambo ya ba video ya ad ewuti oleka nayebi te reaction na yo eza nini reaction na ngai ya liboso eza ke un na buzoba na ye oyo azosala na makambo nde ya salite azosala bavideo azosala oyo abiki aza montage ya montage eza ya solo bavideo ya buzoba na osala alonga nde komona na kati nga na camarade Eza montage te eza eza ba video ya solo te eza montage tozalaki nini émission alobi expliquer que aza mobali na ye azalaka na ye à partir de awa donc yo poza moko oyo ayebi ba secret na ye mais quand mpe ko éclaircir ba fan oyo baolanda na minute oyo mpo namoni na ye ndako bobe ya adia olobi eza ya adia te nayebi te ba raison nini oyo ezo pousser oloba boye Nayebi mobala aja moko te oyo bazala ne a apart oyo nayebi perke abia kazaka kuluna akutela ndako so mpe kotoa nga bala kati kuna kutu mikolo baolukisa ye ye aza ena nde azanga afi moko alokuta makasi afi moko alokuta afi moko bisenga senga asali te Video moko wana yango nde mutu atindelaka mobali na ye po asali montage atindelaka elongi na ye a monte atie ba nzoto parti oyo ya salite bato baolobela eza salite donc ye moko pe aboyi yango alobi ke parti wana eza salite eza nzoto na ye te eza montage sikoyo yo oloba boye lisusu nde nini nga kutu namoni ke na ye nazwa lisusu ba ba news mosusu me ye okomi otumba lisusu eza nde nini eza montage te eza pena video ya video Yo osa sala montage au bana nde poti sa montage. Ya video pe na video yango na sali video ya mwana oyo moko se se reconnaître que eza ndoto na salite. Na ye mobali na ya kuluna, na ye mobali na bi États-Unis nde te nga di mobali ya vivre abona nga ba kati. Apo ba mibalo ba benga ke msuwa batala video boy 5 dollars. po nga nayebi ka yango wana donc aseka video na oui ye video moko azotala po aza fier mo azwaka ata lelaka ata 5 dola kotindela c'est vrai ça ye video moko 5 dola na mobali no ya kulu nayebi ke azala kuna na ngaba na kati oyo nga nayebi nde ye wana nayebi te ke mobali na uta états-unis aya moto auta eta mobali auta états-unis aya aza na etana e na nini anniversaire afete na nsima douche bato baolia baokasola masuba mais nga naza na base na yo mais ce que okoloba nde nini nayebi te mambo ndenge ezokendele vale kotelanga pardon mambo ezokende vraiment na ndenge nga mabe siko yo na rit apart mambo wana problème mosusu te nakozala problème na rit te bana ndeni siko kanda eza kaka mpo rit alobi mambo ya lokuta asala bavideo siko aye na tv alobi bongo te ke akoma olobaka eza montage yango nde moto epousse yo osa oloba mambo oui eza montage te eza ya solo Siko na kati ya ndako, na kati ya ndako place Rita avandaka na mosolo. Nayebi kutu ba photo ya Caro a publiaka kutu bato bamona yango mire kutu salite. Ata Caro apambo eza te semi eza te ba zelu ba na kati ya chambre tili ba na kati ya chambre ti na salon place mama ba papa ba lalaka. Avanda na ngaba na kati place mbula ebeti ata ya moke boye mayi etondi ebele place ye aza avanda. sikoyo akotala moto abongo na kofutela appartement 300 dollar a eza ndako na ye aza ndako na ye te akosaki amplis afi mwa lokuta bakasi aa ndako na ye te a eza ndako na ye te ayoka ngai atyoko na moto oyabaki eza ndako na ye te alokuta voilà merci merci na bino nyonso bomoni aza monte tokitisa ye mwa moke rit adia nayebi te soki oza na problème na Henri masta na yo po nga na yebi yo epa Henri na yebi te Rit Henri Rit Henri Rit ayebisaki nga ke yo pe oza aposa ka ye yo pe okota na ba masolo yango nde mutu esala oketo yango oye oye oloba na ba fan na yo bongo est ce que c'est vrai? Nga soki nakoki kota na masolo nakoki kota na kombo ya Rit te pe nakoki kota na sima Rit te po nga nayokela Rit keto na ndeni po obanda ngo kupe liboso oui na banda kutu liboso ayebi yango bien donc oyokela Rit keto na nini elamba kato alata ya 3000 francs To oyo ya ballon azelaka moi ekiti 16 heures 17 heures aketi omba elamba 1000 francs 1500 ba solde. To nga na okeyo kela Rich Kid. Rich ayebi nga bien abanda makambo kala ayebi yango bien na Rabenet. Ye kutu ayandi na sima na nga. Nga nde na mema na kotia na vie oyo. Na koyokela Rich Kid te. Place kutu nga na ovanda ndako etanga. Mabele, mabele na mabele ciment eza te. Mutu azo amoni carreau alenga yango amoni ndako alengi. Andi tika na beta kaka ndako na futela 300 dollars a liboma. Eh a liboma makasi. Donc eza kaka yo pe oza parmi ba ba keto ba jaloux ya Ritz to nde nini? Oza jaloux ya Ritz te oza keto na ye te na nde nini? Na bengisaki yo nde po oyeba ke awa eza ndako ya Ritz te.